জন্য Sin ganas de escuchar. y no tantas cosas que están por contar. Solo tengo ganas de marchar, imagina. Me quiero ir, me quiero ir de este lugar.

con que a ver playa. Un placer que playa, A ver. Yeah.